Ratusan warga mengerubungi sebuah mobil minibus yang tengah berhenti di salah satu kios di kawasan Jompa Birem. Pengemudi dan penumpang mobil ini diamuk masa karena diduga sebagai pelaku penculikan anak. Ironis, bukannya seperti yang dituduhkan, para korban amuk masa dan anak-anak yang berada di dalam mobil ternyata terdiri dari satu keluarga. Saat kejadian, warga asal Takengon, Aceh Tengah ini hendak berwisata ke desa Rulet, kota Juang Biren. Tak hanya kendaraan mereka rusak berat, akibat tuduhan salah sasaran ini, para korban pun mengalami luka. Yang saya tanya, saya yang bersangkutan, itu kedua-duanya keluarga. Hmm. Nah, istrinya adik kakak, punya anak dua-dua. Dia minta main ke pantai. Jadi kenapa sampai insiden sore Sampai di sana mungkin ada anak-anak yang kecil minta minta makanan. Di, di daerah mana? Dibeli, naik turun, naik turun yang satu. Lagi dibeli. Disuruh orang. Karena dia anak nggak tahu apa-apa, takut, lari mengejar masa. Bukan sekali ini saja, isu penculikan anak justru berujung aksi massa yang salah sasaran. Sudah sepatutnya masyarakat berpikir jernih dan bertindak bijak agar tidak ada lagi jatuh korban yang tidak bersalah. Puluhan polisi menjaga sebuah rumah yang dikepung ratusan warga di Desa Terak, Kecamatan Kelanakan, Pamekasan. Di dalam rumah milik tokoh masyarakat setempat itu, ada seorang pemuda yang dituding hendak menculik seorang anak. Upaya massa untuk kembali main hakim sendiri dihadang petugas. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan warga yang menghalangi proses evakuasi. Jenazah ini sangat disayangkan karena tuduhan warga atas upaya penculikan anak tersebut belum bisa dibuktikan. Tahunya ada anak banyak yang lari, padahal dia belum, belum tentu orang itu sebagai penculik. Akhirnya banyak tetangga-tetangga itu yang dengar, ya ada ada penculik, ada dia lari, baru dibukin di wajah. Setelah itu baru datang tokoh masyarakat yang namanya penculik itu menyelamatkan orang itu. Untuk menyelamatkan orang tersebut, kita melakukan evaluasi kita bawa dulu ke Pamekasan, nanti kita serahkan ke Polres Sampang untuk tindak lanjut dari proses yang seperti itu. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga ini diduga dipicu kasus penculikan anak yang belakangan banyak diberitakan di media massa. Namun, alangkah baiknya semua kasus pelanggaran hukum diserahkan kepada pihak berwenang.